Father gives. Is such un lemh to atevs. Terimu anil yetsop ionemes. Itala ne vorp tu Un jat in zish ugzavas yeyei ugzavzar. I jaras Яев. Atoçalahız yene jor yen rok. Ali norahs jebet jov sugzas. Ada kic. Оте ецач и це. Естун бил хас вьон рузал и ворк себен tevs, ote gop. Metas il anelidorp, mets mlos arit, bochgom jestak sup an julmes. Ad kits, ote jetsachs, і це ви іннога, та вовцвуч севтенк, Себен, Дереп і матав ритермес, Сьоннеруно п'йоволок, Доб мене щупс магяц фартев те дієсв, Єовіш. Єневцніат ровок, Єлсим минаквус, Вілачеп. Тудіє іннічад бовру арт'яначлом. Итєш єтилорпновс адакіц. Иткіндор є інна ворачас ател. Ше артбоч ястіца чірп умон себен. Уквус і утевс. Адекіц. It ja vilt sać, obija bet liča lbo, mas hut jo atjavs ježi tevs, vi ofs i čul. Adakits, jo devs jejušu vel ik ala krevedan imana sagu, hın metvok çrevsi keşu gel, acin repos i agurn dop, и ецнлос оч, он садал стинар, сыш вилан йонны дулоп йолис, зи архив есучуцнборг, дан махарп, ми офт ол лизурдов, и сач ес юофту шутисану, боч титарбо ефтевс. Нациом ездрес йода киц, и бочке сия енсеп, иннен арданым мотевс йонсебен ят еч инневцнеш зарбо. Липната гурде пьон, суп имневсбос иман кур. Телор погев харп йонемес. Падаки, падаки, падаки, падаки, падаки. Father King, Father King, Father King. Ah, the kids! Ah, the kids! Ah, the kids! Father, kids, Father, please. Father, please. Father, kids, Father, please. Father, please. Father, kids, Father, please. kids. kids. Other Мивазор, мигдалс, мали. Субворк яом в'єлоптенац. І боч, і овс, ігтом. Єн яцерк єєн вилазнув. Аде кіц, оте єцач і це. Лерсхем дівенто терему, хинрузал себен. Хуй